काम भारी करा जो भी करा आर पार चप्पे में गिरा खड़ा हुआ बार बार कानून तोड़ लिख के हजार बार प्यार दू अपनों को बाकी को चुप बार एतबार नहीं करता किसी पे कभी ये प्यार वाले गेम अपने लिए ना बनी जो तू मंगल तो भाई तेरा तगड़ा शनि लेके आओ चाहे गैंग तेरा भाई डरता नहीं करता वही मन को जो भाई मैं तो सुधरता नहीं बिना गाने लेके भाई मेरा सरता नहीं गाने में मकता राइमिंग तभी मेरा पेट साला भरता नहीं रात भर जग रोज तभी हर नहीं सुबह को नहीं करता मैं सही आते लोग भी झुकाने को डेली के दर्जन पर मैं तो कभी भी बिकरता नहीं सुधरता नहीं न सुधरूंगा आज काली ना दी रखी पापा की लाज आज तो नहीं उन्हें उन्होंने कल लोगा नाच सर पे जब देखेंगे मेरे वो ताज हर घर जब पहुंचेगी मेरी आवाज ऐलान है जंग का छेड़ा आगाज हिप हॉप मेरी नस्ल से बसने लगा है ना मुमकिन सा लगता है मेरा इलाज इस बीटा ने कर डाला कानों को हैंग अशब्दों से खेलू मैं लिरिक ली जैम बोली की तरह ये मत्थे पे बैंग जो बोली मैं बोलू वो दिल्ली का स्लैंग नकली लोगों से दूरी सौ मीटर दूर इन बच्चों ने बेतु का पाला फितूर मेरी गलती ना फिर भी निकाले कसूर गुच्छे से बिछड़े टूटे अंगूर टैटू भी है जाने दो इनकी तो फितरती ऐसे दिखाने दो सीखे ना कोई सब बातें सिखाने को मैं भी हूँ डीट ना सुनता जमाने को घर पे तुम बैठो मुझे आगे को जाने दो सपने जो आते हकीकत बनाने दो जो देख मुझे अनुमान लगाते मैं ले लूंगा सबकी बस समय को आने दो मेरे पीठ पीछे लोगों ने हाँ बहुत बातें गड़ी मैं रह गया चुपा बस देखता रहा गड़ी हुई थी चुपा ने सुई जब हमारी थी वो खड़ी मेरी खुद के रिस्पेक्ट भी साथ मैंने लड़ी पाते बहुत ज्यादा बोली मैंने रखा था मोन तेरा भाई कट रहा बिल्कुल जस्ट लाइक स्टोन फिर सबसे अलग होके काम कर रहा भारी आज मैंने बना डाला खुद का अलग जोन खुद का अलग जोन बना डाला मैंने खुद का अलग जोन खुद का अलग जोन बना डाला मैंने खुद का अलग जोन खुद का अलग जोन बना डाला मैंने खुद का अलग zone thank you Delhi gate से लेके देहरादून मेरे यार बने सारे भाई कास्तूरी की ना कोई अड़चने हिप हॉप का नशा हमारे सड़ चढ़ धोके पास पहले वाले सारे साले मर चले सास में रुकती है रातों की मेहनत है लिखना गाना ये ऊपर से रहमत है मेरा फ्लो देख तुझको कोई हैरत है बेटा मेरे काम से तू शायद अब सहमत है रखा काम से काम ना देखे सुबह शाम बंदे साथ में जो रहते नहीं है कोई आम ध्यान रख मेरी हर एक बात अपने निकले घर से हम बनाने नाम ऐसा न किसी का भाईचार की जुमान ईमान रखा ऊपर रहा ऊंची शांत बंदे काट डाले रखी कातिल जुमान इंसान न किसका कुछ समय का मेहमान हमारा घर नहीं करते बस अपने बड़े है मेरे साथ देने वाले कुछ लोग खड़े हैं डिस्लाइक लाइक देने वाले मेरे गानों से जड़े और कुछ मेरे मेरे कामयाबी से डरे पर को चिंता ना मुझको हम सोने से करे चाहे आओ तुम हम डट के खड़े है खुद बाबरों से तभी सक्सेस की चौकट से सट के खड़े है